Он не любил меня. Никогда. Я был для него просто вещью, которую он мог юзать, как только пожелает. Джек вообще из тех людей, кто любит только себя. Его бесит лишь то, что его верная собака сбежала. То, что она больше не служит ему, а не то, что у него могут быть там какие-то чувства. Он плевал на них. И вряд ли он вообще когда-нибудь испытывал то, что каждый из нас испытывал по отношению к любимым людям. Господи, Какая же я дура. Ты не виновата. Ты всегда ищешь в людях что-то хорошее. Простите меня. Вы пытались меня уберечь, а я... Кэрри, все хорошо. Успокойся. Главное, что сейчас все хорошо. Аделайла, Она в курсе? Мы ей ничего не рассказывали, но думаю, что ей тоже стоит об этом знать. Она жутко волновалась за тебя. Я сама. Сама ей все расскажу. Джек там... Да, я сейчас подойду. Все нормально? Да. Слушай, может, ну его в жопу? Что именно? Я про Эвана. Просто если девчонка в курсе, то... Заткнись и не лезь не в свое дело. Я просто пытаюсь помочь. Сара, помоги лучше себе, ладно? С каких пор ты стала такой заботливой? Джек, я не первый год тебя знаю. Все, что ты делаешь, приводит к хаосу. Неужели тебе самому нравится этим терзаться? А может и нравится. Может, я мазохист. Перестань ерничать. Если тебе эта девчонка действительно нравится, что конкретно редко случается, то почему бы тебе не перестать страдать хернёй и стать чем-то лучшим? Я не собираюсь ради какой-то двухдневки идти наперекор своим принципам. Принципиальность тебя губит. Разве ты это не понимаешь? Вспомни случай с Эваном. Могло быть все по-другому, если бы не сыграли твои принципы. Он сам так захотел. Он хотел, чтобы я гнил за решеткой. Он пытался тебе помочь. Если закрыть на пол жизни это помощь, то извините. Я сама свидетель того, что происходило. Он пытался помочь иначе. Ты не хотел. Ты отвергал его помощь. В итоге он решил пойти на крайности. Он любил тебя, Джек. Ты этого не ценила и посмотри, во что сейчас это вылилось. Тебе ли мне читать морали? Может и не мне. Но стоило бы давно ко мне прислушаться. Возможно, следующий шаг не стал бы ошибкой. Господи, милая, мне так жаль. Только представь, что чувствовал Леву. Ведь он и правда не хотел ничего плохого сделать. Он пытался просто защитить меня. Но он же не дурак. Он все прекрасно понимает и, думаю, уже не злится на тебя. Просто ребятам стоило это рассказать раньше. Хорошо, что ничего плохого не случилось. Эван сказал, что Джек меня усыпил, и, возможно, он хотел, но не сделал. Не думай об этом. Все хорошо. Мы с тобой. Лучше расскажи, где твой брат. С Эваном он его не отпускает. Серьезно? Эван все-таки охомутал его? Что? Ты забыла, кто такой Эван? Мой брат вообще-то натурал. Кэр, ты действительно многого не замечаешь. Думаешь, Треф, заведомо зная, что Эван гей, стал бы оставаться у него на ночь? Ну, вообще-то, хотя, да, наверное, ты права. Ты против? Нет, ни в коем случае. Эван хороший парень. Он всегда нас защищал от всего, что нам хоть как-то угрожало. Просто это как-то... Странно. Да. Тем более ты сама их познакомила, помнишь? <laughs> Вот блин, я же не знала, что Тревор тоже... Понимаю. Слушай, со всей этой беготней мы забыли о главном. Правильно, об учебе. Вообще-то я имел в виду нечто более энергичное и приятное. Если ты хочешь поговорить о том, что случилось той ночью, нет. Подожди, я думал, тебе понравилось то, что случилось. Эван, давай не сейчас. Ты смутился? Хватит поднимать эту тему. Мне нравится, когда ты начинаешь смущаться и беситься. Эван, Ладно, спрошу прямо и один раз. Ты ответишь, и мы больше не будем возвращаться к этой теме. Мне нужно отойти. Чего ты так боишься? Чувств? Я не боюсь. Тогда почему ты пытаешься избежать разговора, который рано или поздно должен был подняться? Я не хочу это обсуждать сейчас. Есть вещи намного важнее этого. Треф, ты ведь сейчас находишься на моей территории. К чему ты клонишь? Я могу повториться быть этой ночи. Так, слушай, может уже хватит? Перестань загонять меня в угол. Но мне нравится это делать. Мне это не нравится. Тогда ответь на вопрос, и я перестану. Какой? Раз уж ты до сих пор не сбежал, то осмелюсь предположить, что мои чувства вполне взаимны. И я подумал, что если ты согласен, то может быть будем тогда вместе? Вообще-то ты удерживаешь меня насильно. Не пытайся снова увильнуть. Эван, это очень сложно. Ничего сложного, либо да, либо нет. Я готов попробовать, но... Что ты тут делаешь? Учти, Лева охренительно быстро может преодолевать длинные дистанции за короткий срок. Я не собираюсь делать ничего плохого. Так же не собирался, когда усыпил меня? Я пришел просто поговорить. Я не хочу даже дух твой переносить. Дай пройти. Кэрол, просто поговорить. О чем ты хочешь поговорить? О том, какой ты козел? Или о том, как ты грязно использовал меня в своих играх? Может быть, о том, почему ты втягиваешь меня в свои терки с Эваном? Или, может быть, поведать мне о том, какой ты охренительный бизнесмен? Полагаю, Эван уже все рассказал? Нет, конечно. Мне же нужно знать, с кем я чуть ли не связалась. Послушай, да, я пытался использовать тебя. Но потом понял, что влюблен в тебя. Тра-ля-ля. Джек, я это каждый раз в сопливых сериалах слышу. Нет то, чтобы влюбился. Нет, я, я что-то чувствую, но не сказал бы, что это что-то на уровне любви. Влюбиться и любить – две разные вещи. Ты вообще далек от этих понятий, судя по твоей биографии. Я не понимаю, что вообще чувствую. Просто есть какой-то осадок внутри. Это называется вина, Джек. Странно, что это чувство ты можешь испытывать. Возможно. Просто хотел сказать, что мне жаль. Жаль, что так вышло. Зачем ты пришел? Хотел извиниться. Ты мог прислать просто смс -ку. Мог, но решил, что такие вещи нужно делать лично. Хорошо, я принимаю твои извинения. Но продолжать общаться мы вряд ли сможем. Я понимаю. Я пойду. Но перед этим хотела попросить, чтобы ты не лез к моему брату. Мне все равно на вашу вражду с Эваном, но втягивать в это Тревора – это слишком. Я не хочу, чтобы он хоть как-то пострадал. Тревор? Да, мы знакомы. Нет, но у нас есть время познакомиться. Опять Джек? А ты догадливый. Что ему нужно? Это слишком очевидно. Ты. Не рыпайся, и мы не сделаем тебе больно. Если об этом узнает Эван, вам не сдобровать. На то и весь расчет. Привет, Лео. Давно не виделись. Что тебе нужно? Вывести на время из игры. Ты перекурил, что ли? Из какой еще игры? Джек сказал, что ты ему сильно мешаешь. Так что скажи спасибо, что не навсегда.